哦，你系咪睇得韩剧太多谂多咗啊？點点解唔可以成为女医生喺疫情下帮下人喎？做女医生好难喎！介绍呢本书俾大家认识啦，书名就叫做《为什么不能有女医生》。里边咧就讲到美国第一位女医生伊丽莎白·布洛克威尔。 喺一八三零年代，一个女人咧只可以成为妻子同埋母亲嘅年代，佢点样拒绝接受社会上面嘅成见，坚持自己嘅梦想，终于咧成为美国第一位女医生嘅故事，而且咧仲为女性开创咗新嘅局面。咁咪好似医女大长今咁，我都好想我女成为医生，我到时候我就可以，我到你发白日梦啦。 我都想介绍个小王子俾大家认识啊！佢就系未来书里边嘅小王子啊！小王子好中意睇书，佢成日爬入皇宫里边嘅图书馆里边睇书。佢睇书嘅时候，发现外边嘅世界同皇宫嘅世界系唔一样噶。呢个时候，一班小朋友拜访小王子。 佢哋话俾小王子听出边世界嘅问题，于是小王子决定利用佢喺图书馆里边睇书而获得嘅知识去改变呢个世界。小王子所打造嘅未来世界实在太美好啦！从收集水资源到开发无污染嘅能源，同埋珍惜日常资源，到所有动物都有佢安全嘅活动空间，实在太哈利路亚！ 圖書館仲有好多正能量嘅圖書，歡迎大家嚟睇㗎。